Sun pengin manis kenangan saat pepiarengan selawase sesandingan Sun pengin welas asih dudu panase keni hang kutu sun tangisi Apa kutu tiang riko karepna kaya hang riko impekno sun sing bisa ngendhek tangis hang nong ati sun wes seng kuyat ngadepi o diabo. Sun pengin welas AC Dudu panas geni Hang kudu sun tangisi Apa kudu dadi hang riko karepno kaya hang riko impekno sun sing bisa ngendhek tangis hang nong ati sun wis sing uyat ngadepi